Да, там шулек є. Дядько просто тут зриває. Без питань. У нас є, є. Є, зараз дамо щось. Там в кого якщо... Ні, це для чого е, Річаники. А, ні, один ще. Тут такі смачні пиріжки. Оце дід, Спасибо. не мішок, а шкарпетки Що, ось цьому дали вам? Так, хто ще хліб не отримав? А ми завеземо до на кругу. Так, дівчата, сахар. Морква надо? Це ячменка, а це пшениця. Дайте, будь ласка, пирог. Тому що дайте зелену. Людмилка. У нас тільки да, у нас є. Це для тих людей, що це одможуть. Вони завтра приїдуть в Паріс. Чи оставлять? Давай кубаска я ставлю. Ні, це ти забирай додому. На, ось що це. Чуєш, можеш і... Дайте одну тільки пластинку. Хай стоїть. Анна Лепрів! Плаваємо до міста. Що тут все.